Bien, ¿qué tal? Hola. ¿Qué te cuentas? Estoy en Anhui. He venido en tren. ¿Y qué tal el tren? ¿Era divertido? Era muy entretenido. <laughs> Sí. Sí, había mucha gente. Estaba muy lleno. Sí. Sí. <laughs> Había niños, viejitos, había gente con comida, gente sin comida, había gente que gritaba, había gente que dormía. Sí. Sí. ¿Y te ha pasado alguna anécdota o alguna aventura? Sí, he tenido muchas reflexiones filosóficas en este viaje de tren. ¿Y eso por qué? Porque el tren eh, era muy lento, el viaje muy largo. <laughs> ¿Y a qué conclusiones has llegado? Bueno, llegó un momento en el que el tren paró. Sí, ¿y qué pasó? Y no estábamos esperando que que volviera a salir, pero no sabíamos cuándo. Sí. Y mirando fuera de la ventana, pues nos dimos cuenta que estábamos en una foresta de bambú. ¡Uh, tu favorito! Sí. <laughs> ¡Qué bien, qué felicidad, ¿verdad? Sí, mientras <laughs> todo el mundo estaba esperando que el tren saliera otra vez. Sí. Yo estaba esperando que el tren no pudiera moverse nunca más <laughs> y que se quedara ahí para siempre. <laughs> y así que podíamos estar siempre eh, donde el bambú. Claro, <laughs> y me lo habría comido todo. <laughs> y nosotros nos hubiésemos muerto de hambre. Sí, Y esta es la demostración casi empírica que la amistad entre el panda y el humano es una utopía. Inalcanzable. Inalcanzable. ¿Qué desastre vivir! Es una ilusión. Es una ilusión. Sí. Bueno, ¿y le quieres decir algo más a Mary? Bueno, Mary, aunque te, tú seas humana y no seas un panda, te quiero mucho porque tú vives al lado de mucho bambú, por lo que y espero venir a verte muy pronto y comerme todo el bambú que está fuera de tu casa. Un besito. Mm.